county government kama tunaona shida iko hata ikiwa ni city council unajua iko kwa soko hapo yeah. wakija unajua anaweza kumwambia nyinyi leo tunataka mtoe shilingi mia ya access pesa ya access tunamwambia hiyo ni no haitawezekana na tunajimobilize pamoja haraka haraka tunasema hiyo haiwezekani wakikataa sauri yao kwa maana hatutatoa kama sasa hivi wamefikisha walitaka mia moja tunafikisha tunatoa mia tano shilingi hamsini mm -hmm hamsini kwa mara mbili kwa kwa wiki mm. E, na walitaka mia mia kwa wiki, kwa hiyo mara mbili kwa wiki tukasema mm. hiyo mm. haiwezekani kwa maana ya kwanza hakuna kitu wanakupatia kukua soko mm. uneje takataka ndio hiyo imejaa sio ile wameleta vizuri hakuna sasa hiyo tutafanya namna gani munawapatia pesa hiyo ni nini si unatoa pesa ukijua unasaidika upande so hapo pia tuna, kama kitu inakuja ambayo mpaka tumwambie watu wetu muwe aware, msiwe tu watu wa kufanya nini, watu wa ku wa kuingiliwa na unaingiliwa, hata kama kesi iko ya kwa niaba ya mtu fulani na fulani, sisi tunaingilia, tunaangalia hii kesi iko namna gani, tunawakataza. Lazima mtu ajue haki yake, na tunashukuru muungano imeleta sisi kama wamama sana samani sisi wamama hata wanasoko kama sisi tulikuwa na imetusaidia mpaka nyumbani zetu. Ya kwanza imetusaidia sisi njia ya kuelimisha watoto wetu, na imetusaidia njia ya kuishi na mabwana zetu. Tulikuwa watu eh, bwana hata akifanya eh, yeye ako na makosa, huwezi kupanua mdomo umwambie, lakini upitie kwa mingani na hii exchanges ambako tunaenda unafunzwa ndio msingi hata haki yangu pahali nimeoleka saa hii hmm. Semeji yangu hawezi kulinyang'anya shamba langu, semeji yangu hawezi kutoa sani kwa nyumba yangu. Hakuna, yangu ni yangu na yake ni yake. Imetuelemisha muungano tu, muungano imeleta macho ikatu